Ich bin Stefan von den Funnuts und heute haben wir was ganz Besonderes ausprobiert. Wir haben Ski gebaut mit zwei Bindungen. Wir wollen mal schauen, ob man damit die Skipiste runterkommen kann. Und los geht's! Yes! Let's go! Okay, wir machen einmal so ganz lange Slalomkurven. In die Richtung. Oh, oh, oh, und Pizza und Pommes. oh nee. <laughs> es ist kaputt. Nein. Aber auf jeden Fall geil, hat Bock gemacht. Wir haben das jetzt hier leider kaputt gemacht nach einer Abfahrt. Na, ah. nach 20 Minuten. Nach 10 Sekunden. <laughs> wir sind hier, das nicht so gut geklappt. Aber wir haben jetzt einfach so noch eine gute Zeit. Oh. Wir werfen das hoch und der, der als letztes wegrennt, hat gewonnen. Sammy, was geht ab? Alter, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Ich habe hier drei richtig alte Ski. Guck mal hier. Guck dir mal die Bindung an. Was ist das bitte? <laughs> Oh, guck mal, der Ross hier. Das ist einfach ein Holzski, ein Holzski. Jo, die Qual der Wahl. Jetzt muss entschieden werden, wer zuerst fährt. Schnick, schnack, schnuck. Der gute oh. alte Stein. Jeder nimmt Stein. Oh, oh damit seid ihr es aber. Richtig sauber. <laughs> die neue, die neue Schleiftechnik. <laughs> so, die schießen jetzt einmal komplett durch. Ich würde sagen, war eine gute Richtig Zeit. Richtig durch. War eine geile war Zeit. Eine gute jetzt. Zeit. <laughs> Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.